哟，这是一朵校花，你知道的。欢迎收看心墙透视镜，今天要测验适合什么性质的工作。Let's go。约朋友聚餐，你比较喜欢哪个时段？一午餐，二下午茶，三晚餐。选择一，一起吃午餐的人。 适合在公家机关、企业单位、学术机构等的工作，例如医生、老师、律师。个性比较踏实，而且耐得住性子，喜欢稳定的工作。比起眼前的利益，你更重视未来的发展性，思考较长远。选择二。 一起吃下午茶的人，适合创业当一个自由工作者。本身就不喜欢被拘束，若待在传统的工作岗位上，容易被限制思维，做事反而绑手绑脚，很难发挥自己的价值。为别人工作时，总想着省点力气，一旦开始承担责任后，会发现自己无限大的潜力。 选择三，一起吃晚餐的人，适合从事艺术相关的工作。你比较喜欢玩人生，不爱规矩的生活，喜欢一些新奇特别的事物，比较容易在艺术领域上看到自己的能力。花粉们，还喜欢今天的测验吗？